Здравей, аз съм Петър и много сме благодарни, че се съгласи на тест драйв и на интервю с твоята кола. <laughs> интервю с колата? <laughs> да. Subaru Forester, двойка дизел, 147 коня, 2009 година. Първото нещо, което искам да те питам е за дизела, тъй като това е първият дизелов мотор от Subaru и така с много прилични характеристики, поне, поне на хартия. Дават го за изключително економичен. Според тебе така ли е? Абсолютно, двигателят е много економичен. А, градско в момента средният разход е 7,2, което ми се вижда абсолютно доста даже нисък разход. Все пак такъв автомобил не е малък, не тежи чак толкова малко, не е много разбира се. Така че разходът специално е според мен убийствен. А да не говорим, че ако вече си поиграе малко и целенасочено е искам да изкарам нисък разход и внимавам с педала на гъста, мога да го сваля дори до пет и нещо в града. Значи в духа на Субаро няма лъжа измама за такива неща. Не, няма из... лъжа измама. Аз даже си мислих, че това е нещо, има някаква грешка на компютър, но после като го засичах с резервуара се оказа, че съвпада. Наистина, разхода е супер нисък според мен. Добре, а по принцип Субарото като а, идея нали, е спортен автомобил, Форестър обаче идеята все пак е да можем да ходим на ски, на къмпинг, на риба. Правиш ли такива неща в свободното време с колата? В свободното си време, честно казано, не практикувам подобен род хобита. Просто причина за това <laughs> не мога да ти дам точа. но се е случило да влизам в пресечени местности, подобни на такива места, където ходят любителите на тези а, спортове, хобита. И мога да кажа, че автомобила също а, се държи много добре. Наистина много добре се държи. А, има такава система, която нещо като фалшиво, фалшив букашни диференциала или ще излъжа точно какво е виско и не знам си какви неща. И случило му се да попадна в а, доста напечена ситуация и съм се се справил без проблем. Дори си спомням преди време, а, срещнах един колега със същия автомобил, само че неговия беше бензин и ми разказаше как се е на някакъв връх, беше вече забравих кой, и има паркирани отстрани всякакъв клас, род, джипове. Да, ще ти кажа, е, е Mercedes GL, нали, който струва примерно сума ти пъти пъти по-скъп и разказва само как е бил аварирал едва ли не отстрани, не е могъл да се качи по-нагоре, а се обара цък, цък, цък, цък, като някакво раче си се предвижил и си го задминало, нали, лека по лека. <laughs> и въобще наистина супер добро впечатление прави автомобила с неговите способности за всякакви терени. Да, по принцип технически тази система наистина ползва доста неща, доста интелигентна и сериозна. И IBS, и спирачната система задейства. Много е интересно и, и наистина е много са, си, са се постарали да, да се получи това нещо. А, принципно, имаш ли някакви сериозни ремонти по колата, тъй като а, според а, всякакви статистики Субарото е, може би, на едно от челните места по нечупливост, издръжливост и специално Форестъра абсолютно го дават за никакви проблеми и даже го препоръчват за втора ръка купувай без да гледаш, нали? Което не винаги е така, но все пак ти имал ли си нещо сериозно? Аз точно във връзка с това, което ти казваш, си спомням, че АДАК, която е тяхната система на немците, която точно а, му, прави мониторинг на това как се чупят, как и колко често се чупят автомобилите. Ако не се лъжа, Subaru точно беше на първо, второ, трето или четвърто място, което наистина си е впечатляващо и честно казано, за 7 години в този автомобил е сменен, са сменени само предна и задна стабилизираща штанга и два пъти предни накладки и веднъж задните. Това е всичко, което е сменено по автомобила съвсем буквално и някакви други проблеми, особено с а, мотор, не съм имал. А, има проблем с а, DPF филтъра, така нареченият филтър за твърди частици, който в специално тази генерация на Subaru може да се каже, че има, има проблем. В смисъл чувствителен е, тъй като колата трябва да бъде изкарвана извън градско, от време на време, може би веднъж седмицата, да се натиска педала на гъста, продължително време, примерно повече от 10 минути, над 2000 оборота, просто за да може да изгориш тези твърди частици, които си събрал вътре в този DPF филтър. Аз, в моят случай, понеже шофирам предимно градско и този филтър се запушваше доста често, накрая буквално става неизползваем, замяната му с нов струваше примерно от порядка на 2500 евро, което е много сериозна сума при всяко едно положение. Та в крайна сметка заложихме на това да отстраним този DPF филтър с залъгване на електрониката и физическо отстраняване на самия филтър. Плюс махнахме и катализатора, което се отрази всъщност единствено. Нито вървенето е станало повече, нито по-малко. Единствено, че сажди излизат през а, задните ауспуси. Не е много екологично, което е малко неприятно. В никакъв случай не е екологично, не е приятно и за тези, които са зад теб. <laughs> Особено ако не си в оборот ти натиснеш в този момент гъста. Е, по принцип този DPE филтър е проблем при всички дизели, не е просто при Subaru, а и много зависи от качеството на гориво. Да, което, което в България е... Малко, малко е съмнително, но друга тема е. А, добре, а иначе като сменил си примерно стабилизираща накладки, така като цени за поддръжка, защото реално Subaru е по-висок клас по идея, нали? И самото влизане в сервиза си казват, о, Субаро, сега, сега, ще, сега ще ги сменим. Ами, как, както всеки един автомобил, който все пак вече си е на някаква възраст, този е на 7 години, а, цените си падат при всяко едно положение с нарастването на възрастта. Та, честно казано, ето ми мога да ти кажа, накладките с, труд с, а, самият, а, с, с самите накладки е примерно 100 лева или 120, вече съм забравил. Мисля, че втория път ми излезе малко по-скъпо, защото сложихме по-хубави накладки предни, но в смисъл цените са абсолютно а, поносими и смятам са абсолютно съизмерими с всяка една марка среден клас, с автомобил на тази тази възраст? А, добре, това е страхотно, нали? защото все пак втора ръка същевременно и, и посилене за поддръжка и нечуплив. До то до тук излиза направо, не знаме, гати рекламата стана за, за Форестера. А, принцип, а, също искам да те попитам, а, прав, а, така, кое най-много би ти, ти харесва в колата и би казал на хората, е това със сигурност ще ви изкефи е и тебе като нали, като шофьор и собственик на тая кола? Ами честно казано, а, мога да от сега, понеже веднага се сещам за нещо, което е по-скоро от интериора на автомобила. Има много голям шибидах. Наистина много голям шибидах, който взима може и половината а, покрив. И за цената, която плащаш за тази кола, дори нова, която беше, а, всъщност а, това е една доста, доста така приятна екстра, която всъщност влизаше много често в употреба. А нещо, което бих отличил като цяло, а, примерно <laughs> визуално също се сещам нещо, което са някакви елементарни или нали, такива неща, но примерно, което ми харесва е точно този въздухозаборник, който го го няма вече в по-новите модели на Форестъра, защото има някакви съображения вече. Не може да има такива стърчащи елементи по капака с цел нали, да предпазиш пешеходеца при някакъв челен удар хипотетичен. А... Това е пасивна безопасност, но по принцип пък това е запазена марка на Subaru и и е от е, самата им спортна генерация. Просто един истински фен на Subaru. да. <laughs> може би. И има нещо, което обаче примерно с предходния модел, как да кажа, този е усъкатен. А, именно рамките по предните врати и задните, тук има рамки, а на предходния няма. Там е само стъкло, което така, особено като си отвориш вратата, изглежда доста по-атрактивно визуално. А иначе наистина бих отличил ниският разход на гориво на този автомобил, високата проходимост на автомобила, има голям приличен багажник, може да си свалиш задните седалки, буквално може да си направиш легло, тъй като пода става не, по ми багажника става равен, можеш да сложиш един матрак и да го измислиш как, примерно ако си на къмпинг някъде, да, <laughs> спестиш някой лев. Вместо палатка направо си... Абсолютно, абсолютно. Също така наистина на сняг колата има, има, има супер високо, супер добро поведение. Това, което е като голям плюс, бих отличил примерно клиранса, който е, се измерим с а, примерно доста по-скъпи марки от сорта на Range Rover, Land Rover, ще излъжа точно, примерно мисля, че беше 21,5 см или 20 22. И имало доста места, на които съм се чудил, бе, тук сега дали да мина, дали няма да задаре отдолу. Не, е смело минавам от всякъде и вече даже въобще не се и притеснявам. Не го мисля. Също предполагам, че е стабилен и комфортен, независимо от това, че... Да, доста мои познати също са го отличавали, въпреки че е висок автомобил и би трябвало да губи баланс а, в а, завоите. Поне за мен, като човек все пак, който не е тестов пилот или нещо такова, нямам кой знае каква база за сравнение, но на мен лично много ми харесва возията на автомобила като комфорт на дълъг път, примерно, тръгваме до Варна, ще да. минеме 600 км, ще слезем и ще трябва да полегнем и да почиваме или сме си свежички? <laughs> не, това е относително разбира се, но аз лично нямам никакъв... А, сега, това не е автомобил, разбира се, за 150 или за 200 хиляди лева, където можеш а, нали, даже да не усетиш пътя. Така се каже, то по-скоро в този смисъл е важна компанията, каква ще ти е, дали ще усетиш пътя или не. Но като цяло, наистина, определено поне на шофьорското място, където съм аз, комфорта си е абсолютно достатъчен, за да <laughs> не, си, не се чувстваш се носи на пейка в Борисовата градина. Добре, а нещо по принцип, което би променил и не харесваш, така не, не съвсем негативно, но като впечатление, нещо, което така те дразни. Има, разбира се, неща, които примерно не ми харесват. <laughs> Те са примерно свързани с, откъде да знам, с визията на автомобила. Примерно бих променил малко френците <laughs> или нещо такова, но това са някакви неща, които така не, че вече няма как да се случат. Но като цяло, честно да ти кажа, нещо, което бих променил, Чакай да си помисля просто на този етап. А, искам да... Вече има последният модел, последната генерация на Форестъра, е, вече има автоматик а, самия дизел. Аз исках да карам автоматик, а, е, когато взимахме, е но беше, да, абсолютно първия серийно произвеждан боксеров дизелов двигател, точно Subaru, точно при този модел, както Legacy и, и, и Impreza. А, но това е смисъл. Автоматик бих сложил при всяко положение, ако можеше на този модел. Или ако имаше как. И чакай нещо друго. Ми не мога да се сетя, честно казвам сега. Няма. Това е... Ми, ми няма, да. Иначе си си е супер автомобил. Много е готин, много ми харесва. Обикновено като кажеш, нали, супер е, не се чупи и така нататък, може би утре ще се струши. Нали? <laughs> може би утре ще се струши, но това, което съм чул а, като евентуално възможен проблем, който би се появил точно при този автомобил е, тъй като това са едни от първите буквално бройки, които да. бяха в България, края на точно на 2008, началото на 2009 година и каза, че има някаква серия от, а, как да кажа, а, дефектни, дефектни техни колянови валове, които около 80 000 км се е чупели. Колата е точно 80 000 <laughs> и стискам палци коляновия вал да издържи да не е от а, такава серия, но наистина има такъв проблем в... Еми, дано да, да е в другия процент твоята кола. <laughs> Много ти благодарим, че се съгласи и дано да е полезно и на хората. Благодаря.